二零一九年呢，正好是中国正在发生巨变的一年，也是赶巧了，是吧？啊，二零一八年整个一年的转变，奠定了二零一九年的基础。二零一九年整个围绕的一个重心是经济，因为经济在全世界范围内啊，在这个世贸组织内。 出现的地位问题，从二零一六年开始没有被认定为市场经济国家。那么二七二零一七年，折腾了一年，到二零一八年正式由美方提出贸易三零幺调查。那么二零一九年呢，我们已经看到无数个国家开始与中国划线，开始站队了。 外资撤离的同时，中国的组装加工业受到了重创，而且国际上已经有许多个国家出台了与中国在经济上啊实行切割的一些政策。现在看起来呢，好像没有一个国家明确的拒绝与中国这个经贸往来啊，没有一个国家。 明确地提出这个问题，但是我们看到不断出台的一些政策，其实就是在切断中国与外界交往啊经济交往的这个通道。所以呢，别认为二零二零一九年啊是八九六四三十年的纪念，然后这个中共建政是吧七十周年，呃，老是从政治层面上啊去追究这个问题。 其实不单纯是一个政治问题，它主要还是经济问题导致的。那么，二零一九年在中国围绕的主题，从经济的层面上，你可以看出，第一个映入我们眼帘的是工作机会的缺失，因为大量的工作机会已经没有了。中国重新融入世界经济贸易体系的。 这个程序相当慢。中美之间没有达成一个明确的协议，虽然极有可能在未来的一两个月之内达到，但是现在没有。不仅没有，而且很多国家已经开始做出了一些自己的抉择。那么，我看到很多乐观的人啊，甚至认为这是一场。 民主与专制的对决，啊，但是到目前为止，我们没看到，我们看到的只是经济层面的问题，因为中国被摒弃在世界贸易体系之外，美国现在不断的与他所有的盟国重新签订一些贸易协议，啊，几乎是在世贸之外另立了一个框架，那么在这种大的背景之下。 中国的经济呢，找不到新的增长点。我们看到习胖这一届政府一直在挖掘这个对内的更加严密的控制啊，无论是从思想上还是从经济上。现在又提出了在宣传上是吧，加强党的宣传工作啊，宣传工作是重中之重，是吧？昨天好像刚刚开了一个会，那么。 哼，以前几届政府都是靠经济发展来掩盖啊政治方面的原因，这一届呢不行了，是吧？他们把这个游戏玩砸了，啊，在经济合作这个层面上，全世界都在与中国逐渐的进行切割。现在中国真正能够出口到国外的啊有把握的产品。 已经不是前几年我们认为的机电产品了，是吧？电子工业，呃，制成品的，就是代工这一类的，组装这一类的，啊，其实现在已经不是了。前几年我们一直说，呃，每年中国进口最多的是电子芯片，那么电子芯片以及这个附属产品，每年中国要进口两千多亿，最高的时候我们看到一个数字。 是两千六百亿美金一年，那么今后这个产业链将逐渐被终止，许多这个生产厂家已经逐渐的外移了。那么现在我们看到的是什么呢？是中国一个一个拳头产品，呃，因为他们在全球范围内他们有自己的优势，你譬如说假发这个行业，是吧？中国有专门生产假发的这么一个。 乡镇企业，或者说这都称之为叫全国的百强镇啊，有专门生产假发的，有专门生产这个油画批发的啊。那么在生产的过程中间，它形成了自己的一些优势，在全球范围内形成了自己的优势。优势是什么呢？啊，中国人是黑发啊，年轻的小姑娘养了一头黑直发啊，可以卖出一笔高价。所以呢，中国在 假发这个行业中啊，它是以真发、以黑直发来闻名的，对吧？我们知道许多这个黑人啊，他因为要参加一些活动，是吧？把自己打扮收拾一下，他需要买不同的假发，因为他自己的头发无法打理的，是吧？没有可能做出多种多样的塑形，所以他总是要进进口一些。 假发来填充到国际市场上去，全世界许多国家都在中国进口。中国假发业务其实相当发达，中国有各式各样的拳头产品，目前找不到替代国，是吧？但是它，它无论怎么出口，它毕竟是有限的啊。你就在这个行业中，就是你出现再大的利润，你终归。 有一个产能的问题，是吧？世界市场不需要太大的量，啊。那么有些人说啊，中国有自己的制造业，有自己的这个，有自己的那个，说了一大套，其实都不太管用。真正管用的，还是在全球经贸体系中的定位。二零一九年是一个中美啊，即将达成一个和解，或者说即将达成一个。 虚假和平的这么一个年代，整个世界呢没有完全能够甩脱对中共产能的这种依赖，但是如果说呃片面的指望这个中国经济能够借此腾飞啊，那就完全属于多想。我们现在看到的中国经济正在快速的硬着陆。 现在我们看到所有内地的宣传啊，都是以宣传、以舆论的攻势来掩盖经济的问题。中国经济的问题呢，它今年不仅仅反映在对外贸易上，其实在国内更多的失业工人，它会引起一连串的问题。紧接着我们看到就是房市，是吧？房市你稳不住的。现在全国出台了。 相当多的推进房市快速增长的啊这些优惠政策，甚至提出来一城一策，就是依据每一个城市的情况来制定相应的政策，就把这种放权的程度已经降低到每一个城市可以采取不同的政策。 会不会有成效呢？啊，现在只能说，呃，中共有这么一种预判啊，希望各地能够发挥自己的主观能动性啊，把各地的经济搞上去，最起码是要稳住。但是现在我们知道，中国的地方政府十几年前就一大批一大批的破产。 最近几年被公布出来的数据，好像是最厉害的，应该是镇江，是吧？呃，镇江政府每年的财政收入，连政府债务的利息都无法偿还。像镇江这样的城市，在全国，成把抓。全国我们说过，三十四个省级行政区。啊，你抛开你一时半会儿管不着的这个台湾、香港跟这个澳门，是吧？其他的你算算。 也就五六个能够自己挣钱，能够自己养活自己，剩下来的都是靠中央财政发钞，靠财政补贴他们，完全就是印钞。说白了一句话，就是靠政府的赤字来推动他们。那么市民手上有一些游资怎么办呢？现在开放了地方债，开放地方债就是因为中央政府已经无法。 为全国的地方托底了，是吧？三千多个市，呃，地级市三百多个，是吧？县级市两千八百多个，省级是就省会城市三十多个，副部级十六个。在这种情况下，你能保住的就是大城市，中小城市其实已经救不过来了。每次到这种税负不够支撑。 国力的运转的时候，就国家管理体系运转的时候，其实我们就看到了一个改朝换代的这么一个节点。没有人希望中国发生动乱，因为我们知道动乱的背后不仅是死人，还有一个就是国土无法得到保全。所以，中国有很多人其实他不愿意中国进行变革。 制止中国走向变革的这股势力，其实一直是有的，而且人数相当多。只不过这个东西呢，它不是你想象啊能够维持社会稳定啊，它就能维持的。它不是说你花多少钱的问题，是吧？总体来说，中国的经济一旦快速的硬着陆了，没有什么可以解套的方式，那么改朝换代。 这个流程就必然要开始。人们在小心翼翼的抉择今后的道路。中央的威信呢？它如果在国际社会中得不到稳定，那它就必然要丧失。没有源源不断的外汇收入，中共中央它是不可能长久的控制全国。 所以，我们很快将会看到地方离心，开始出现自己的政策。现在有可能中央给了一些政策，那么地方呢，不断的会要政策，在要政策的过程中，会产生出对权力的贪婪。当然了，一旦出现这种情况，就典型的属于那种按倒葫芦浮起瓢了啊！靠中央这几个人是压不住。 好了，谢谢大家，再见。